We all together had a fantastic day. Это был самый масштабный, самый интересный, самый динамичный э, семинар пользователей за 14 лет. We had people from all over Russia being here with us. Мы, честно говоря, сами не ожидали, что приедет столько людей, что будет столько докладчиков. Отличная презентация от пользователей в формате «Печа куча». Мы прослушали 8 докладов по 5 минут. We had so wonderful speakers here that made this event um, really, really great. And a special thank you to ArpDIS as Transproject for organizing this event. Thanks a lot. Желаем всем удачи и увидимся через год. Спасибо.